swipe to the edge Ini dikatakan dunia Dunia penuh dengan lumrah Sudah-sudahlah buat dosa Sorry, ini dunia Bukan syurga Aku tanya kau buat apa Aku tanya kau buat apa Aku tanya kau buat apa Aku tanya kau buat apa satu cerita mahu cerita Dengarlah walau kau tak nak dengar Cerita di mana orang selalu dilimpahi dosa Dia tahu kitab di balik sikap dia selamba. Bentuk tubuh guna bengkung Dia tahu itu dosa Suci merah tanah selamba dibuat main hadap kotaknya bukan hamba tapi dia yang satu Ini dikatakan dunia Dunia penuh dengan lumrah sudah-sudahlah buat dosa Sorry, ini dunia Bukan syurga Aku tanya kau buat apa Aku tanya kau buat apa Aku tanya kau buat apa Aku tanya kau buat apa Ini dikatakan dunia Dunia penuh dengan lumrah Sudah-sudahlah buat dosa Sorry, ini dunia Bukan syurga Aku tanya kau buat apa Aku tanya kau buat apa Aku tanya kau buat apa Aku tanya kau buat apa Masuk babak kedua Kita sembang lagi Macam orang biasa Kita tarik kerusi Sembang macam hujan First time aku nak try Hasa-hasa Cuba nak kerja keras Bangkit anak bangkit Menghadap tua muda Tak kisahlah sehingga nama diputik Tarik dalam media masa kari tak kari dikatakan dunia Dunia penuh dengan lumrah Sudah-sudahlah buat dosa Sorry, ini dunia bukan syurga Aku tanya kau buat apa Aku tanya kau buat apa Aku tanya kau buat apa Aku tanya kau buat apa Susah atau senang itu pilihan kau Suka atau dekat itu pilihan kau Masuk rangkap akhir juga pilihan kau Kalau nak jadikan rap sebagai kerjaya Cuba dari dulu lepas guru maha guru Simpan ilmu lepas makan muruku Bukan tukar pelamin seperti tukar baju Angkat dulang lepas terbang ini caranya bukannya gebang. Dunia tetap dengan lunas dunia Tetap kau berpijak di dunia Tegak nyawa kau di boneka Jangan nak mendabik dada macam kau tu raja Ini dikatakan dunia Ini dikatakan dunia Ini dikatakan dunia Dunia penuh dengan lumrah Sudah-sudahlah buat dosa Sorry, ini dunia Bukan syurga